direkt in die Sonne, auf ins Gelände. Bezwing den Schweinehund, komm und mach es sich stark. Was ein Tag der Berg ruft, also keine Zeit verlieren, ab auf den Rad. Grüner Schwarzwald, Hammerlandschaft, überall nur steile Wege. Fest verwurzelt mit meinem Bike, fühl mich schwer, Mann, ich klebe, Schluss mit Heulen. Spür, dass ich lebendig bin, auf Reset und Power on, wie mein Held im Actionfilm. Mund steigt in die Höhe, Gänge werden kleiner, schwitzt die Limo aus meinem Körper. Helfen kann mir keiner, tief atmen, jetzt ist die Rauchverlust frei geworden, meine Zündung für die Muskeln, frisches Blut durchs Herz geschossen, Kraft voraus, geradeaus, so wie ein Zug auf Schienen, der Rückenwind und ich, wir sind ein gutes Team, du kannst weiterhin vier Räder in der Umwelt nutzen, doch mein Rad wird weniger, die Luft verschmutzen, yeah, Smartphone aus, komm mal von der Couch, raus aus den vier Wänden, weg von der Glotze, direkt in die Sonne, auf ins Gelände, bezwing den Schweinehund, komm und mach jetzt dich stark, was ein Tag der Berg ruft, also keine Zeit verlieren, ab auf dein Rad, es ist jetzt schon fast acht und die letzten allen Qualen Kein Licht am Rad und hinter mir sinken die Sonnenstrahlen Augen zu und durch, seh keine Alternative Überblicke den Verkehr aus der Vogelperspektive Erreiche einen See was für ein Gefühl, könnte sterben für ein Bierchen, gezapft und als gekühlt. Nach drei Stellen Pause trete ich wieder die Pedale, bin nun eins mit der Natur und flieg über die Straße. Auf meinem Rad bin ich einer von Millionen, ich erreiche das Ziel, doch ich will ganz nach oben. Frischer Wind, was für ein Feeling, wenn den Wolken so nah. Fühl mich frei, möchte Ruhe, hab ein Ohrwurm, der sagt: Smartphone aus, komm auf meine Couch, raus aus den vier Wänden und raus ins Gelände. Bitte den Schweinehund, mach jetzt nicht schlapp. Los ab auf dein Rad. Verdammt, warum vergesse ich immer, wie schön es hier ist? Und meinen Fahrradhelm. Fahrradhelm, Fahrradhelm, Fahrradhelm.